the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing друзья, я узнал много чего интересного Оказывается, есть на нашей планете множество тайн, которые никто про это не знал Я вам расскажу и даже покажу эти несколько видеосюжетов, которые разрабатываются именно в России Оказывается, это оружие существует, и оно уже в действии. Уже давным-давно Советский Союз разрабатывал необычное оружие, которое напоминает летающие объекты. Они бывают разного типа. Кто-то видел квадрат, кто-то видел треугольник, а кто-то вообще видел овальный элемент. Но суть в том, что каждый из нас понимает о том, что они видят, да и слышат. Но сегодня хочу вам показать, что Россия после Советского Союза доработала на своей платформе. Вы увидите несколько видеосюжетов, которые были разработаны именно на военных баз, которые разделены в России на разных учреждениях. Вы такого еще не видели, но испытания на них проходили постепенно и постоянно. Но теперь очевидцы, которые столкнулись с неопознанным летающим объектом, который создал, скорее всего, Владимир Путин с Шойгу, вы увидите эти уникальные кадры. Конечно, кто-то не поверит в эту чепуху, скажет, что это ложь и провокация, а кто-то поверит и увидит эту картину. Но теперь, дорогие друзья, после этого я хочу, чтобы вы хотя бы поставили лайк подписались или оставили комментарии. Но то, что вы узнаете, это было заснято на Кавказе, на Алтае и на других уголках нашей страны. Пожалуйста, досмотрите этот необычный видеосюжет. Если у вас есть наподобие такие видеосюжеты, то присылайте мне на мою почту, которую вы видите под этим видеосюжетом. Ну а то, что вы узнаете, я надеюсь, вы запомните навсегда. Приятного просмотра, ну а с вами был Тайна НЛО, и я с вами прощаюсь. Бабка с где-то. the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out God over everything aftermath When I hate, I attack Так, так, так, Настя. Она, я маме хочу позвонить. Подождите, я маме звоню по видеосвязи. love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so up.